wa shirin sabiri su masu haƙuri ku yi musu bishara sai Allah ya ce a cikin ayar ta gaba allazina a asabatu musibatun qalu inna lilla wa inna ilaihi raji'un wadanda idan wata musiba ta same su za su ce inna lilla lalle mu ga Allah muke wa inna ilaihi raji'un kuma zuwa ga Allah za mu koma irin abin da ya same ka kalma wadda ake so ka furta da farko daga bakinka ita ce inna lillah wa inna ilaihi raji'un kar ka wata kalma gaban wannan da an ce wale ya rasu kafin ka kora wani ba a yaushe ana gaya ma haka abin da aka ce inna lillah wa inna ilaihi raji'un to sai ka ce yaushe da ya rasu wannan kalmar ita ake sauwa da gabatarwa kuma wannan idan mutumin ya to kafar wannan kalma mutumin ya shafe ka sai an ba da ma gurbin abin da ya wuce wannan kamar a ta wani ɗan ya rasu ko wani ɗan uwanka ya rasu wa ko kare ko wanda ka cikin dai a ma sai ka da wannan kalma to sai an maida ma mafi alkhairi kan wannan saboda hadisa ummu salma hadisa ummu salma to me ta ummu salma ai jiyauce ga lauci lokacin da mijinta ya rasu abu salma abu salma mijinta ne suna zama lafiya lau zaman daɗi babu tashi hankali ana zaune lafiya lau babu matsaloli da ya da mijinta abu sarma Fada sai ya rasu da ya rasu wannan baiwar allah sai ta ji manzan allah ai ya taba faɗi tana na cewa duk mutumin da musiba ta same shi sai ya ce inna lillah wa inna ilaihi raji'un sai allah ya maida mai mafi alkhairi hadisi ne ga allahumma wajirni bi musibati wa kai khayran minha duk mutumin da wata musiba ta same shi Ya in inna lulla wa inna ilai raji'un allahumma allahumma ujirni ne fi bi musibati wa aka akhlif kai khayran ha to sai Allah ya maida mai mafi alkhairi ga wannan kuma salma sai ta ce na faɗi wannan magana ina da ya yaƙini duk abin da manzo Allah faɗi gaskiya ne ta faɗi wannan magana bisa ya yaƙini ga duk abin da manzo Allah faɗi gaskiya ne da ta faɗi kuma sai ta koma take tunani to yanzu wane ne Allah zai bani wanda ya ba Abu Salma ni dai mijin nan zama shekaru da yawa ko garaba ba ba gaba wane ne Allah zai bani wanda ya bi shi tana kare ta kaba sai manzo Allah turo Abubakar da Umar yace ku je ku mun neman auren wanci kaga Allah ya maida mata mafi alkhairi ba da duniya gaba daya ba ma mutum ɗaya ba wanda ya fi duniya gaba ɗaya alkhairi aka maida mata a madadin ya kini da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka idan mutum wata musiba ta same shi abin da ya kamata faɗi kenan kuma kun ga cikin ƙarshen ayar an yi maganar rahama ko ƙarshe ƙarshen ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahama wa ulaika humul muhtadun kaga aka ce wa rahama wa rahama to ita wannan rahama da aka wani kowa da zai riga aljanna don mabin don wanda ya gani a cikin aljanna to ya shiga aljanna ne da rahamar Allah rahamaniya ta Allah ta za ta kai ka aljanna kuma duk yadda ya kai da saban Allah inda ya saban Allah da kake kana saban Allah amma kana jin tsoron Allah kana saban Allah ba